可以讲得系比武招亲，亦都可以讲得系考下你系咪一个绣花枕头嚟。我唔要你嘅解药，我求兵验自然有办法救佢。你哋两个嘅婚事咁就算定咗。高 <laughs> 老鬼，你嗰啲鬼影庆功呃唔到我嘅，你晒你现身出嚟冇办法医噶。 我宁愿佢死，都唔要龙三嘅作门解药。 <laughs> 谷老鬼，你个心都算错。 <laughs> 如果我喐手，你呢班人都唔放咗。唔见你，系。估唔到唔见咗你二十年，你已经老成。系系。 系想将当年嘅真实情形话俾佢哋听，等佢哋嚟同我算清二十年来嘅恩怨。同埋，墨云、素云，头先你哋讲嘅说话，我冚唪唥都听到。如果你哋仲有咩事系唔明白嘅，就可以问走我。我怕谷寒图斩草除根，所以我救走你，因为谷寒图率领十大寇。 要嚟杀我姐姐嘅时候，我后悔，所以就走去警告你哋，点知大家都离迟咗？呢啲系天意，呢啲系天意。 <laughs> 谷路鬼，好啦，我而家就上嚟同你较量喎。 谷老鬼，今日唔系你死就系我亡，你快啲将你嗰把金钱剑拎出！谷老鬼，点解你仲唔拎？你牛平咩？花外相妖，哼！由今日起，江湖上已经冇咗花外相妖噶啦！谷老鬼，今日就系你嘅死期啦！ 使喐手，康寒图嘅武功而家已经丧失咗一半噶啦，等佢哋两姊妹亲手嚟杀死佢哋嘅仇人。我 吵到死，吵到我晚晚都唔瞓得噶哇，仔啊！ 谢阿七郎，咧我公司个余经理啊，吓，好正啲，而且仲多，咧仲系你间房噶，哦，先生，原来是你啊，我睇你真，怎以为遇着我？我就是倚你即地，我找你真侪年，拢找你唔到，今日你总算遇着你，快啲嚟到度， 不良了啊！你玩的什么游戏？你上个想要不良病态哈？世界上不乱多少。了。哎呵你不要生气。我从前在福建的时候，两人玩玩，你何必认真呢？亏你也讲一的出处，你这类人敢的量我的人，这种头骗到这我。哎，是是，有有，哦，没有没有没有。我我那。 要脸你咋子给我害死要脸？你走去倒去，再袂哦！你是要受辱，你去要受，要受我，我就得了我。今仔我拍一只大色狼。 我話十幾年嘅事，系啊系啊，乜點解就通？